Salut! Astăzi vreau să îți improvizez despre a compromite. Pentru mine a compromite uh, sau a te compromite înseamnă a face pe cineva să fie frică de tine sau a te lăsa tu înfricoșat de ceva. Uh, și când mă gândesc la știrile de la TV, eu l-am terminat TV-ul, deci nu mai vreau să mai mă uit, uh, băi, îți bagă la frici deci, uh, vezi că o să fie o iarnă extraordinară, uh, nu mai e zăpadă, nu mai, uh, nu, e, o să fie zăpadă multă, nu mai sunt bani pentru salarii, nu mai asta aud. Și uh, unde lucrez, mă duc și întâlnesc cu oameni de vârsta mea, înfricoșați și terifiați de la știri <laughs> și eu nu înțeleg de ce sunt așa de triști și ei nu înțeleg eu de ce sunt așa uh, spălată pe creier, spun ei. Băi, ești dezinformată, măi... Uh, Uh, Silviana mi se spune, mai informează-te și tu la știri. Zic, uh, cred că ar trebui să se numească buletin de dezinformare, nu buletin de informare. Uh, ar trebui să se <laughs> numească neștiri, <laughs> nu știri. Așa, iar acum am citit un mail în care ți se spune cum, de câte metode trebuie să, sau nu, cum se, se zice, de ce, ce, de ce trebuie să te ferești când intri într-un restaurant? Și prima e să te ferești de a pune mâna pe masă, de a pune mâna pe meniu, de a pune câți microbi sunt acolo. Mie tot ceea ce îmi transmite frică, mi se pare o idioțenie, nu ascult, nu ascult niciodată de frică și indiferent ce instituție de pe fața pământului îmi transmite să-mi fie frică, mi se pare că îmi compromite dreptul meu la fericire. Pentru tine cum e? Ceau!